opat perkaraan Kudu dikurangan jiji murangan dahar jeum mulai guys mulai ataumata kan urusan anak Kawak lamun itu bisa goragahar jengum tetap rohani orang malkal nomor kedua lamun ayamruh-rang tua timbul bersinar mengenal Allah ngurangan sare ngurangan sare duh tidak kayak meninggisan, gesan bae ngaji teu harti bagus kieu berkat tilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah nomor keopat ngurangan omongan selain daripada baca Quran